sabe? Tudo isso quer dizer somente uma coisa, chave. Que eu vou morrer. Sim, porque o amor Ai, o amor é o laço que une os seres entre si. É a chama que os funde no crisol da vida. Guarujá, sol, a vida, o ar. <laughs> Ouça, amigo, ouça bem o que lhe digo. A felicidade é ter Jesus.